大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第三十八讲。 神要对你说什么？我走我的路，不要你管。很多人都会是这样，就算是基督徒也会是。 完全人的意、必指引他的路，但二人必因自己的恶跌倒。正直人的意、必拯救自己，奸诈人必陷在自己的罪孽中。在《真言》十一章里面，全章可以说都是一人跟二人的一个对比，那。 一人呢，他走的，就是一路；二人呢，就自己跌倒了。啊，一人呢，他是会得到拯救；二人呢，他是会陷在最终。一人是神所喜悦的，二人神所恨恶的。一人得到好处，二人呢是得到上帝的愤怒。我们可以这样讲，整体来说。 那是一人呢，就是蒙上帝的福得到拯救；那二人呢，没有得福，他最终是灭亡的。当然，作为基督徒的我们，我们肯定就是说：哦，我要信耶稣，我要得永生，我要得救啊，然后我要蒙福，那是非常的肯定的。但是呢，我们需要非常的清楚的。 知道，我们不是理所当然的，以为啊我去教会，然后我有崇拜，然后我告诉别人我是基督徒，然后我也填写说我是基督徒，然后甚至是说，哎，我在教会里面有个位置，就是说你有侍奉，你有做一些东西，啊，你也参与，啊，也有一些的名堂等等。 当然，这一切的一切都是很好，也理所当然，也应该是这样。你就是基督徒，你得救，你蒙福，上帝爱你，应该是这样咯。但是，如果你心中没有踏踏实实的信耶稣，没有踏踏实实的信主，没有真正的…… 得救的话，那这一切就没有所谓的理所当然。以为你去了教堂你就得救，以为你侍奉上帝就是赐福赐福给你，没有理所当然的。而最终的关键就在哪里？最终的关键就是一人跟二人。一人你是走上帝的路，二人你是走魔。 一人是得救，二人是灭亡。而在英文里面讲到二人的时候，就比较具体，也非常的贴切，听了就明白什么是恶人呢？在英文就是心中没有上帝，因为你心中没有上帝，你就不会羡慕上帝，你就不会顺服上帝，结果你走的就是恶路。那相反。 那就是你是艺人，那你就羡慕上帝，你就听命，你就顺服。所以最终不是说你去哪里，你讲你什什么，你做了什么，最终是你真正的是什么？你走在哪里？你走的这个路是上帝的路吗？是圣经的教导吗？你走的路是恶路。 那就是你自己的路，所以最终你走哪一条路，那才是最重要的。所以这是上帝对你说的话，你要想，你今天你是在走哪条路？你的心有没有上帝？有上帝走一路，没上帝呢就走。 没有人能够管你，这是你的自由，但是最终就带你到不同的地方，不同的结果。我们一起祷告，主天父，我们都有自由意志，所以很多时候我们都很喜欢用我们的自由意志，我们也滥用了它，结果很多时候呢，我们。 挂个名字，说我们是基督徒，我们有一些的样子像个基督徒，但是我们心中没有基督，因为我们没有神在我们的心中，我们没有羡慕我们的神，我们也没有听命，我们没有顺服。所以我们祈求主帮助着我们，让我们认真的想想，到底我们现在是走在异人的路，还是恶人的？ 我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。请转发和爱心支持，你的参与是我的动力。我们周 一三五，再见！耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。当然，如果你认为我讲的不合《乎圣经》的教导，那没关系，大家都是成长在学习。你可以写在那个评论区，就是 YouTube 里面的有评论区，你可以回应，写写你的看法，你甚至可以批评我，但是你一定要从圣经的角度哦。